Hai happy guys. Nggak punya ayam, bikin ini aja. Ceker goreng crispy tanpa tulang. Bahannya sederhana, cara membuatnya cepat dan mudah. Gak kalah sama ayam goreng crispy. Bisa buat makan cemilan, semua pasti suka. Hmm, crispy banget guys. Buat jualan oke okay banget. Yuk kita mulai. Bahan-bahan dan cara membuatnya Ceker ayam 10 buah Pilih ceker ayam negeri yang besar-besar Ceker dibersihkan dan dibuang kukunya Ceker direbus sebentar agar kulitnya empuk Jangan terlalu lama karena kulitnya bisa lembek dan hancur. Dinginkan sebentar. Buang tulang-tulangnya Ceker ayam dimarinasi dengan kecap asin dan kaldu ayam secukupnya. Aduk dan diamkan sebentar agar meresap. Telur ayam satu butir dikocok untuk celupan tepung. Bahan untuk tepung ceker crispy-nya Tepung terigu satu mangkok kaldu ayam 1 sendok teh garam 1 sendok teh lada seperempat sendok teh bahan tepung diaduk sampai merata taburi kulit ceker ayam dengan tepung celupkan ke kocokan telur ayam Taburi lagi kulit ceker ayam ke tepung. Taburi lagi kulit ceker ayam ke tepung. Jadi ada tiga kali proses penepungan dengan dua kali diselupkan ke telur. Tujuannya supaya kulitnya lebih tebal dan lebih crispy. Pada waktu pemberian tepung, jangan diremas karena akan membuat tepung jadi menggumpal. Kalau hanya dua kali penepungan dengan satu kali celupan telur, hasilnya kulitnya akan tipis dan kurang keriting. Siapkan minyak dengan panas sedang. Goreng sampai matang dan menguning. Angkat dan tiriskan minyaknya. Ceker ayam crispy sudah selesai dan siap untuk dihidangkan.